Aqui eu vou analisar quantos pulsos o ventilador gera a cada volta de suas passes. Tá? Ó, o que eu faço agora? Eu paro o ventilador tá? e vou dar uma volta com ele, ó, bem devagarzinho. Ó. Subiu, tá? desceu, subiu, desceu. Tá vendo? Dei uma volta inteira. A cada volta que o ventilador dá, que, que eu tenho? Dois pulsos. Tá? Né? Então, isso aqui vai servir de base para que eu faça os cálculos da rotação do ventilador.